Hola, soy Martín Arnold. Toco el clarinete bajo en la Filarmónica de la Ciudad de México. En estos tiempos difíciles para todos, en lo que hemos tenido que enfrentar muchas pérdidas de distintas clases, como de trabajo, de planes, de oportunidades, hasta de seres queridos. Quizá la música puede brindar un poco de consuelo o traer esperanza. Quiero tocar una obra de Bach originalmente para cello. Espero que les guste.